各位车友，大家好，欢迎再度观看 TPK 铁居士。十一月十三日，洪家腾为了答谢旗下两款最夯的车款 OZ 以及 EZ 的车友支持，在台北的北湾俱乐部举办了一场名为“惊叹派对”的活动。活动中有 DJ 与秀 r 偶用音浪与热舞与车友一起同乐之外。 更有抽奖活动，让现场车友开心的满载而归。此外，现场更有许多相关改装布品厂商展售，使整个活动丰富又有趣。